Ayan, sa center point. Kasi wala kaming pasok. Ah, guys. KTS ah. Saka. cute. 70. Ang cute. Ang Kaya lang wala pa kaming sahod. Look this bag. So cute. 70. Pang sosyalan. Look, this brush is so cute. 14 real. Nice. Update lang tayo, guys. Dito naman kami ngayon sa Dala. ang daming tao. Wow! Ang ganda ng unang. Smiley. Look at guys. Hmm. Ay, ang cute. Parigis. cute ng tinda. Ew. Tara. Pupunta pa kami ng anak ko. Ang daming sale. po. Update ko lang kayo. Dito naman tayo ngayon sa carpool. Ang hirap mag-vlog. Ang daming tao. Parang bawal. Ang daming sale. Ang daming sale. Guys, ang dami kong nasukat na cup dito. Pero nakabili na ako kanya ng pink. Hi guys, update ko lang kayo ngayon nakauwi na ako ng bahay ngayon gumala kami ng mother ko sa mall nakauwi na ako ngayon ngayon ay 12.30am na dito at ang nabili ko ay ito sa RMG look good shop sa sa dollar plus sa dollar plus ito munang dalawang pouch pink and violet yung binili ko ang cute na kasi kaganto mo siya tumiyak ako yan ito yung magiging Ayan, pwede siyang makeup pouch. Ay, natin. Nabili ko doon. Ito, nabili ko lang sa halagang 3 reals. 3 reals lang siya guys. Dalawa. So, 6 reals. Then, itong selfie monopod. Nabili ko lang siya sa 8 reals. Gustuhan ko lang yung color niya. Color pink. Kaya ako siya binili. Ha! Ah, ang cute! Pero dito naman sa Arendelle ay ito sa cup. Sukat ko ng cup. Nakabili din ako. Dalawa yung binili ko guys. Isang pink at isang black. Yung black para sa habit. Sa aking asawa. Ito ang pink para sa akin. Just ako siya. Nabili ko siya for 27 reals. Gagamitin ko pag pumapasok sa work kasi ang init sa labas. The hmm. pink one and the black one. Ayan guys, yun naman nabili ko. And then, tomorrow wala pa rin daw akong pasok. 2 days in half ako walang pasok. Kaya dito lang ako sa bahay. First muna. Okay guys, yun lang muna. And, tanggal muna tayo ng make-up. Tapusin ko na ang vlog ko dito guys. At matutulog na kami. Almost 2 o'clock na here. Good night!